vamos a explicar cómo hacer que un vídeo que estamos viendo en YouTube aparezcan los subtítulos. Nos venimos aquí a la configuración y donde dice subtítulos desactivado lo cambiamos y lo activamos eligiendo por ejemplo una de las opciones, francés. Cuando hayamos hecho esto, si reproducimos el vídeo, vemos que van a aparecer los subtítulos en francés. Si deseamos cambiar a otro idioma, lo seleccionamos y los subtítulos aparecerán ahora en español.